你好，我是小夫。到目前为止，我已经使用 Pixel 7接近三个月了。这期视频，我想和各位分享一下目前为止我的使用体验，以及这台手机还有哪些不尽人意的地方。想来这次换手机，还要感谢一家及时的有计划报废。去年十一月底，正值美国的购物季，我在某论坛上看到了网友分享的零元换购 Pixel 7的玩法，本着先买后享的原则，就拜托 UCLA 的好哥们儿帮我在谷歌商店下单了。 当我还没拿到配色七，正在纠结是不是真的有必要升级的时候，语言妙不可言，一加就给我推送了一个史无前例的正式版更新。本来在我的计划中，我打算一直使用七 T，直到二零二四，0 2五年。这下好了，也不用纠结了。我手里的这台配色七是二五六 G 版本，算上薅谷歌商店换购和返利的羊毛，相当于实际花费了大概三百六十美。各位觉得配色七值不值这个价格呢？ 各位如果对我是怎么薅谷歌羊毛有兴趣的话，可以直接跳到这个视频的最后一分钟处。另外小声叨叨一下，我的一加七 T 在三月收到了似乎是最后一版更新，屏幕最高亮度的 bug 还是没有解决。之前有观众留言说我对谷歌手机和平板有偏见，那就正好看看 Pixel 七能不能改变我对谷歌设备的成见。为了获得原汁原味的 Pixel 体验，我将系统语言设置成了英文，使用原生 UI 和 Launcher。 这代 Pixel 七系列在设计上基本延续了 Pixel 六系列的设计风格，相比于上代的三段式拼接，Pixel 七系列升级成了同色玻璃与机身相连的摄像头中框，在观感上整体性要比上代好上不少。而机身顶部的隐藏式天线设计，还能隐隐看到当年 HTC M 系列的影子。不过底部的天线位置就有点彼此强迫症了。Pixel 七的解锁按键和音量键都在右侧，并且解锁键在上，音量键在下。 这个布局可以说是非常古怪了。我使用了两个多月，还是偶尔会发生误触。我特别不能理解谷歌的设计团队，为什么这么执着地采用这种奇怪的按键布局？别问，问就是传承。这是三星 S8 截屏时的手部姿势，这是一加 7T 截屏时的手部姿势，而这是 Pixel 7截屏时手部的姿势。就算音量键和解锁键放在一侧，那按照人类的手指结构， 也应该是解锁键在下，音量键在上吧。这样右手握持手机时，大拇指就会很自然地放在解锁键上；而左手握持时，中指也会自然地放在解锁键的位置。我隐隐觉得 Pixel 7的设计师们可能骨骼惊奇，他们的手大概长这样。此外，Pixel 在默认设置下，长按解锁键会呼出 Google Assistant，而关机则需要同时按住解锁键与音量上键，与 iOS 如出一辙。 也不知道是谁抄袭的谁。至于 Google Assistant，聪明的时候的确是挺聪明的，对我这口山寨英语的识别率还挺高，讲冷笑话也的确是有一手。不过不聪明的时候，也的确是个人工智。 It is I T。spelled 神经病。而这个非常有个性的摄像头凸起就见仁见智了。我是不喜欢任何凸起的摄像头，尤其是带套之后还有明显凸起的。也正是由于这个凸起，导致配色七在立式无线充电的时候会发生这样可笑的一幕。提到摄像头，就不能不提配色系列最拿手的拍照了。我去宜家简单拍了几张照片，各位觉得这四组照片中哪一组看起来最舒服呢？ 单就这几张照片来看，E M 十 Mark 四处于全程被吊打的状态，机内直出 J P E G 基本没法看，唯一的优势就是画面纯净度稍好一些。一加七 T 拍的照片乍看上去非常讨喜，画面明亮，色彩鲜艳，这种过饱和的照片可能更符合当下的审美。同时，一加七 T 拍摄的照片自带磨皮效果，甚至连豌豆都不放过，而 iPhone X R 的照片相比之下则显得平平无奇，毫无特色。 实际上，iPhone XR 拍摄的照片最接近肉眼看到的样子。不过，这个炫光也的确挺严重的。至于 Pixel 7，我总觉得对比度和锐度都有点用力过猛了。我个人其实不太喜欢这种重口味的照片。接着，我又做了一个不严谨的测试，分别用这几个设备手持拍摄了我的书架。Pixel 7的结果让我非常意外，在 ISO 接近两千的情况下，竟然还能获得如此干净的画面。 甚至还超过了 M 四三画幅的 E M 十 Mark 四。至于 iPhone x R 拍摄的照片，仍旧最接近肉眼看到的效果。不过也不得不承认，这个摄像模组的确是有年头了。我又测试了三款手机的前置摄像头，各位觉得哪台手机的前置摄像头画质最好呢？值得一提的是，在暗光并且拍摄场景比较复杂的情况下，Pixel 7就很容易误判对焦。 此外，e 色系的防抖非常强悍，即使像我这样故意抖动，在按下快门后，还是可以得到一张清晰的照片。这就不是防抖的范畴了，妥妥的黑科技呀！不过黑科技也是有局限的，如果拍照后马上点开相册，还能看到照片正在处理的小圈圈，这个状态一般会持续半秒左右。顺便多说一嘴，这个相机的快门声是真难听。 各位觉得满分五分的话，Pixel 7的拍照部分可以得几分呢？值得一提的是，我发现 Pixel 7拍摄的照片边缘会有奇怪的抖动痕迹。各位对比一下这几组照片，就会发现 Pixel 7照片的边缘效果明显不是大光圈的那种虚化，而是手抖的感觉。不知道其他型号 Pixel 手机拍摄的照片是不是也是这样的？如果这期视频有 Pixel 用户看到的话，不妨也测试一下，看看能不能复现出一样的效果。 Pixel 7系列拥有独占的安布勒功能，可以通过 AI 修复模糊的照片。不过在使用中，我发现这个功能的局限性非常大，其实没有首发的时候 YouTuber 们测试的那么好用。这个功能基本只能用来修复抖动不太明显的人脸，对于人的其他部位和非人物体就无能为力了。以这张照片为例，可以看到修复前后改变最明显的就是面部，手仍旧很模糊。另外，各位看出来这位大师是谁了吗？ 不过，对于这张照片，AI 修复就不能为力了。即使把安布勒拉到一百，仍旧很模糊。至于这张歌手的照片，我只能说，AI 总督其实实锤了呀。而魔术橡皮擦这个功能，的确是可以自动识别出照片上需要涂抹的部分，但是效果嘛，不细看还行，细看的话就会发现涂抹感很严重。AI 在填充涂抹部分的时候，也经常失误。 大概就是 P.S. 自动填充的那种感觉。此外，在回看照片时，A.I. 会有针对性的推荐适合当前照片的修改选项，这方面倒是挺智能的。值得一提的是，Pixel 七有一个叫做 Top Shot 的功能，与 iPhone 的实况照片类似，在自动模式下，相机会根据拍摄的场景，智能的自动启动 Top Shot，这点还是挺不错的。而在视频方面， Pixel 7可以拍摄最高 4K 30帧十比特 HDR 或者 4K 60帧的非 HDR 视频。视频模式下有四种防抖选项，我用 Standard 录制了一段视频。各位觉得 Pixel 7的防抖效果怎么样呢？比较可惜的是，在 Cinematic 模式下，Pixel 7只能录制 1080P 24帧的视频。各位觉得 Cinematic 模式拍摄的影片有没有电影感呢？作为一台 Pixel 手机。 Pixel 7自然也拥有 Audio Zoom 功能，我随手拍摄了个片段，各位可以听听看效果如何。虽然 Pixel 从五代开始就不以性能见长了，不过还是简单的跑了个分，在 Geekbench 五中，CPU 单核得分一千出头，相比于上代 Google Tensor 基本上是升级了个寂寞。 而多核三千出头的得分，稍强于骁龙八五五加，我怎么突然觉得三六零美的 Pixel 七不香了呢？GPU 方面，Google Tensor G2 的 GFx Bench 得分与极客湾测得的上代 Google Tensor 相当。从 CPU 和 GPU 的跑分不难看出，Google 自家的 Tensor 芯片相比目前的旗舰手机 SOC，差不多有整整两代的代差。不少 Pixel 用户都说，Pixel 的卖点是完整的谷歌生态，而不是绝对硬件性能。 三个来月的时间使用下来，Pixel 在软件生态方面给我的体验怎么说呢？的确是能在一些地方感觉到谷歌的强大，但是，一旦当我的使用习惯和谷歌的想法不一样的时候，就能感觉到谷歌满满的恶意。比如，Pixel 7三大金刚键中的返回键和任务键不能调换位置，这个设计真让我浑身难受，逼得我不得不改用手势操作。然而，手势操作似乎没有为 Gmail 的操作逻辑做优化。 当我想看下方邮件，从右向中间滑动时，却被系统判定成了返回。谷歌自家的手机 UI 竟然没有为自家的 Gmail 做适配，真是不知道该说什么。此外，Pixel 会强制第一屏为 Home 屏，我是从 HTC Legend 的时代一路用过来的，习惯了 Home 屏居中。然而 Pixel 自己的 Launcher 并不支持自定义 Home 屏的位置，这就有点逼死强迫症了。而让我匪夷所思的是。 更改屏幕亮度、开启关闭 WiFi 和系统设置这些快捷键，竟然需要下滑两次甚至三次。我不知道 Pixel 6在安卓12上是不是也要滑这么多下。但是在我使用过的为数不多的安卓设备中，这么奇怪的操作逻辑，Pixel 7还是头一个。同样莫名其妙的是，Pixel 7在振动模式下，顶部的提示栏是没有振动模式的状态提示的，但是静音模式却有。这个设计真是我百思不得其解。 以至于我经常在切换到振动模式后忘记切换回来，导致漏接电话。我竟然有点怀念起我的一加七 T 了。我听说 Pixel 手机在上市大概一年之后才会获得最流畅的体验，我不知道这个传说是不是真的。各位有兴趣的话，我会在半年之后出一期视频验证一下这个传说。另外，不知道是不是系统 bug，在开启 WiFi Calling 后，有一定概率会错过电话。改到 SIM 卡优先模式似乎解决了这个问题。 此外，在外出时，Pixel 7似乎经常会将走路时的震动误判断为翻转手机静音。而最让我抓狂的是 Pixel 7的指纹识别。Pixel 7支持指纹解锁和刷脸解锁，在光线好的环境下，面部解锁响应迅速，但是在暗光下识别率骤降。我已经开始怀念起三星 S8 上的虹膜识别了。至于 Pixel 7的屏下指纹识别，不夸张地说， 绝对是我用过的最难用的指纹识别，没有之一，识别率低到感人，连续错过三次后就不得不使用图案解锁。我本来以为是我谷歌惊奇，直到我上网搜了下，才发现指纹识别的问题不是个例，很多 Pixel 6和 Pixel 7用户都遇到了这个问题。而金融类 App 基于安全的考量，指纹登录错误超过三次就会强制用户使用图案登录，同时。 单个金融 App 指纹登录失败会熔断，其余几个金融类 App 一起关闭指纹识别。更让我抓狂的是，每次三阵出局都需要进入各个金融 App 中手动重新开启指纹识别。指纹识别本来是一个为了简化反复输入密码而出现的技术，结果在 Pixel 七上竟然变成了用户的负担。Pixel 论坛里有网友给出解决办法：使用之前先摸摸鼻子，让手指沾到鼻头上的油，就能大大提高指纹识别率。 真是不得不佩服网友的智慧，但是这显然不是最终解决办法。另外，我前几天在室外使用时偶然发现，Pixel 7的指纹识别模块竟然是歪的。我本来以为是我摔歪的，结果上网搜了一下才发现，Pixel 6的指纹识别模块也是歪的。原来这不是 bug，是 feature 啊！要说 Pixel 7上最好玩的功能，就得数 Call Screen 了，对陌生号码有奇效。 通过 Call Screen 接听电话后，AI 语音会向来电者确认通话内容，并全程以语音转文字的方式实时显示出来。然而，我接到的诈骗电话大多都是中文的，可 Call Screen 并不支持中文。超出我预期的是，Pixel 7的待机比我预计的要好上不少，待机十小时的耗电在百分之五到百分之八之间。同时，Pixel 7晚上待机时也会接收消息。 而不少安卓手机为了极致省电，在晚上待机时会悄悄关闭网络，直接睡死过去。另外，高强度使用的话，满电 Pixel 7大概能从天亮用到天黑。Pixel 7官网上标注的内置 VPN，其实是通过谷歌的云存储订阅服务 Google One 实现的，并不是什么 Pixel 7独有的黑科技。所有订阅了两 TB 或以上套餐的 Google One 用户都可以使用，只不过 Pixel 7用户拥有特权。 无需订阅 Google One 也可以使用 VPN 服务。至于实用性嘛，我觉得挺鸡肋的。Google One 的 VPN 设置非常简陋，不能手动选择服务器的位置。至于速度嘛，这是我通过家里 WiFi 测得的速度，这是我开启 Google One VPN 后测得的速度。使用了配色7两个半月，我遇到过三次无伤大雅的 bug。在流畅度方面，到目前为止可以说是丝般顺滑。配色器的系统调度做得不错。 我曾经连续两周多没关过机，也没清理过后台，流畅依旧。值得一提的是，Pixel 系列手机自安卓十三起就支持车祸检测功能，与 iPhone 十四的车祸检测功能如出一辙。不过似乎鲜少有人提及，只能说谷歌在营销方面差了苹果能有一个苹果。至于 Pixel 七的系统更新频率，我是去年十二月激活的 Pixel 七，之后分别在二月中和三月中收到了 OTA 的安全更新推送。 值得一提的是，Pixel 7会在闲置时在后台自动下载 OTA 更新并静默安装，不需要用户干涉。Pixel 7在完成静默安装后，会提示用户重启手机。而比较奇怪的是，下载和安装的速度非常之慢，一个不到五百兆的安装包，从下载到安装竟然花了一个多小时。不知道谷歌为静默安装优化的时候，是不是把下载安装的速度也一起优化掉了？至于 Google Tensor 主打的 AI。 从拍照和修图的等待来看，G2 芯片的 AI 性能还是稍显力不从心。不知道后续的系统更新能不能让修图更流畅一些。同时，当我使用 Cinematic 模式拍摄视频时，能感觉到手机有明显的发热。而在 UI 方面，我能在不少地方看到 iOS 的影子，比如手势操作、组合键关机、多级的下拉提示栏和无提示的震动模式等，我不禁怀疑。 这是谷歌为了方便 iOS 用户上手的刻意为之。iPhone 优秀的 UI 设计和交互逻辑自然值得借鉴，但是谷歌抄答案抄的也未免太不走心了吧？明明其他安卓手机可以实现的功能，Pixel 七上却需要通过第三方 launcher 才能实现。以我的使用体验来看，我认为六九九美的定价是不值得入手的，但是考虑到我的实际购买价格三六零美倒是值得考虑一下。 如果各位想尝鲜 Pixel 手机的话，我觉得目前三百美的 Pixel 6A 倒是可以考虑一下。如果各位对 Google Tensor G2 芯片有兴趣的话，不妨等六月份即将发布的 Pixel 7A，估计今年年底 Pixel 7A 将会有很大几率打折到三百美左右，加上换购和返利，说不定能让谷歌倒贴钱送手机呢。最后的最后，和各位分享一下我是怎么以三百六十美入手 Pixel 7的。去年黑周五的时候。 谷歌商店在打折促销，二百五十六 G 版的 Pixel 七售价五百九十九美。同时，谷歌也增加了部分手机换购的价格。当时 iPhone x R 可以抵四百一十美，我就立即在 eBay 上花二百四十六点三八美下单了一个成色极好的 iPhone x R。与此同时，订阅两 T B 或以上的 Google 万服务，可以享受到百分之十的 Google Store 订单返利，再加上论坛上用户分享的 Pixel 购买邀请码。 下单成功后，双方都可以获得一百美的返利券，最终差不多就是三百六十美左右入手的。而这次薅到了一百五十九点九美折扣券，我打算等配色平板上市之后，找个打折的时候抵现了。各位如果对配色平板有兴趣的话，也不妨订阅一下我的频道，到时候我也会分享配色平板的使用体验。我是小夫，我们下期再见。